Šīs video pamācības tēma būs, kā konstatēt negatīvu enerģiju mājvietā dzīvoklī. Ir daudz un dažādas situācijas, kad cilvēki, <clears throat> ienākot mājā dzīvoklī, jūtās uh, slikti. Jūt, ka kaut kas nav. It kā māja jauna tīra, dzīvoklis jauns tīrs, bet eh, iekšēji sajūta saka, ka eh, kaut kas nav kārtībā. Slikta pašsajūta, bezmiegs, eh, slikti sapņi rādās. Pat dienā, kad ir <clears throat> cilvēks aktīvi darbojās, nauda viņam zūd enerģija. Ar kāda, kādām metodēm var konstatēt negatīvu enerģiju mājā dzīvoklī? Nu, vienkāršākais ir rāmīšiem, vai ar svārstu. Tātad, lai atrastu negatīvās eh, <clears throat> vietas eh, telpā eh, pēc plāna, ar rāmīšu svārstu palīdzību mums jāiziet soli pa solim. Iedomājamies tādu tīklu <clears throat> ar kaut kādu soli, tur pusmetru vai metru. Mēģinām iziet cauri, atrast tās vietas, kur negatīva enerģija. Atrodot negatīvu enerģiju kruspunktā, <clears throat> Viņi, viņiem nepieciešams aizvākt. To, to var darīt arī ar dažādām metodēm. Daudz <clears throat> apsteigā telpu ar eh, degošām svecēm un eh, ieliekot domu, kad viss negatīvais sadeg, cik enerģija sadedzina negatīvās vietas un atbrīvo no problēmām telpu. Daudz eh, negatīvo vietu neutralizēšanai izmanto dažāda veida koku skaidrs, jozola, osas, pīlādes, jo kokiem ar piemīt īpašību, kad e, var transformēt negatīvu enerģiju pozitīvā, piemēram, pīlādes tā dara. Uz negatīvām zonām, negatīviem kruspunktiem e, <clears throat> ieteicams likt sadzīves tehniku, jau kādu veidu tehniku elektronisku. Viņi labāk strādā. Nav ieteicams grāmatas turēt negatīvu no enerģijas kruspunktos, jo tad eh, grāmata <clears throat> uzņem negatīvu enerģiju un tālāk eh, mājas saimnieks lasot to grāmatu uzņems to negatīvo enerģiju uz sevis un varbūt pēc tam problēmas rasties. Vēl viena lieta, kas dzīvokļos eh, vecās mājās ir pa problēmu, kad um, ir veci dažādi priekšmeti, spoguļi, par antikvāras priekšmetu, kuri 100% būs <clears throat> uzkrājuši negatīvo informāciju, īpaši spoguļi. Un tādiem spoguļiem vajadzētu <clears throat> nu, atbrīvoties, jo viņus diezgan grūti būs notīrīt. Jautājums, ko darīt ar <clears throat> citu cilvēku dāvinātām dāvanām? Nu, vienkārši jebkura ir dāvana vai doma forma, kur tev atsūta kāds, to nepieņemt un nu, vienkārši pagriezt atpakaļ aizsūtīt. Un tādā veidā uh, ne, nepieņemt negatīvu enerģiju, kur būs traucējoši vēlāk. Daudzos mājvietās ir um, miruši cilvēki, teiksim, gulta, kur cilvēks nomiris, ir ļoti uh, bīstama. Jo pat cilvēks nomirst, izdevās ļoti liela enerģija, tā sauktie solitona tādas daļiņas. Un tas divāns ir ļoti negatīva enerģija, un ja vesels cilvēks vai radnieks neizmet to divānu ārā, nesadedzina, ar viņu arī var drīz tas pats notikt. Tāpēc latviešiem un citiem ir paradums, kad uh, miruši cilvēku drēbes un uh, gultas vietu vienkārši met ārā un sadedzina. Sadedzinot var nodzēst negatīvu informāciju. Runājot par uh, kaut kādu aizsardzību mājvietai, agrāk uh, privāti mājās uz sētas uzkarināja apaus, žāvēties. Un tādā veidā uztaisīja aizsardzību no spaudīgiem cilvēkiem, kur iet garām jo viņi vispirms ierauga nevis mājas saimnieku, bet uh, uzkārtos sētas apavus un apavu uzņem negatīvu enerģiju. Tā tāda uh, veida aizsardzība bija tāda, nu, praktizēja. Vēl kas ir jāņem vērā, <clears throat> kad uh, no mājvietas dzīvokļa jāmēģina izmest ārā visas nevajadzīgās lietas, ko nelietojat ilgāk pa gadu jo tās aprīs jūsu enerģiju un nu, būs diskomforts mājoklī.